Bonjour, ça c'est ce qu'on appelle le Roman Wall, Rimskata Stena en bulgare, mais en fait c'est un mur qui date de l'époque ottomane, donc c'est quand même très vieux, c'est... Euh, ça date d'il y a plusieurs siècles. On est dans le quartier Lozenet, qui est un beau petit quartier euh, juste à côté du centre de Sofia. Euh, vous voyez qu'ici, c'est un petit café-resto. Il y a des petites rues là-bas. Il y a une des facultés de l'université qui est juste là derrière. Et voilà, c'est des petites rues normales. Ici, on a un restaurant chinois avec une terrasse. Euh, donc, je vais vous montrer le mur d'un peu plus proche. Vous voyez qu'il n'est pas très épais. Et en fait, je vais passer par euh, l'intérieur. C'est un peu gênant de filmer les gens qui mangent. J'espère que ça ne les dérange pas. Donc voilà, le mur d'un peu plus proche, il est comme ça. Donc de la pierre et de la brique et du ciment pour les coller ensemble. C'est quand même impressionnant. <laughs> et de l'autre côté, on a euh, un petit marché. Ici, en fait, il y a un marché le samedi. Aujourd'hui, on est venu au marché. Euh, c'est pour ça qu'on est venu euh, ici, au Wall. Et euh, les vendeurs sont vraiment sympathiques c'est des très, très bons produits. Et d'ailleurs, ici, on a deux personnes qui vendent au marché. En noir, c'est le moine et en rouge et blanc, c'est l'homme de qui on achète du super vinaigre de cidre de pomme et des bonnes pommes locales bio. C'est vraiment sympathique. J'arrête ici. Salut!